Yala. Az bir şey bırakın yalasın bir şey olmaz ya. Evet. Kardeşim. <laughs> Yalamadan benim kardeşimsin sen daha. Sağ elle ver sağ elle. Ay sen benim kardeşimsin. Ah. Ağzına yapıştı. Ben korunu sen kafasını. Hadi al şunu kafasını. Annem bu benim kardeşim olmasaydı vermezdi. Hayır kardeşin olmasa da ver canım. Bir de limonun tadına baksın mı? Çok güzel. Dur hangisini yiyelim. Gözleri şey çikolata. Bak ben ikisini De. Sana da Allah. <laughs> Bırak beni. Mutabe. Mutabe çek bir. Ona da alırdı. Hiç vermeyin bakın vermedim. Dur vermeyin. diyor. ben daha yaşlıyım. Daha beyaz olmadım ama yeşil oldum. Yani e, beyazdım ama yeşil oldum. Nasıl yalan? Ben gencim. Ne yapıyorsun Mahmut ver biraz. Ver oğlum ver. ver oğlum ver. <laughs> Ayakkabıyı. Daha daha pembeden mi? pembe pembe. Bana bana mı? Çok mu güzel tadı? Yuh. Yok. İkisini yiyir. Bu olur dur. <laughs> Sana boğulmuş. Böyle. Gel gel gel gel. Yumurt değil mi?